जो कुछ चीज की aho abashyigikiye bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa mugenzi ndi n'ibyishimo byinshi cyane mu kubana nawe dukurikirana ikigwa cy'uno munsi imana yifuza yuko wewe nanjye mugenzi duhabwa icyo kigwa nacyo gifise umutwe uvuga ngo ibanga ry'umugararizo ku bwuntu bw'imana imana iritegereza abantu bo mwa kino gihe ikaraba ntabwo bari gutahura ibiri ko biraba kubera yuko batazi inkomoko ya byose mu cyigwa cy'uno munsi turabye mu ntango ya bibiliya mbere nuko ibintu byose byatangiye ndagira ngo wifatanye nanjye mwa kino cigwa kugira ngo turabe ukuntu umugumuko watanguye ngo ube ugeze no mwa kino gihe mu gihe wegereza kurimbuka dusenge uhoraho gitandara kizima mana ushobora byose n'ahantu utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icyubahiro mwami tuje imbere yawe kugira ngo ushobore kutwigisha ijambo ryawe rivuga mwami turakwinginze ngo ugutahura mvajuru ukwigishwa n'ijuru ugutahuzwa na mwemu yera aba ari byo biba kuri twebwe ubwo tugiye kwiga amajambo yawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ikigwa nk'uko narinda kivuze cyitwa ibanga ry'umugararizo igihe imana yari ihegeje kurema umuntu ariko mu nkundire gato mbanze ndabahe introdisiyo y'aho ibintu byose byavuye bibiriya hariya muri yesaya ni igice cyaho cy'umunani igice cyaho cya cumi na kabiri ku murongo wa cumi na kabiri gushikana ku murongo wa cumi na kane yesaya hamwe na yeremiya bose baragarutse kwa kino kintu bagereranije umwami w'i babuloni n'umumarayika yatibutse avuye mu ijoro mu by'ukuri ntago ujya mwami w'i babuloni yari yaragiye mu ijoro ariko kandi bibiriya yitiranije yagereranije umwami wa baburoni n'umumarayika yatibutse ava mu ijoro kandi uno mumarayika turabizi yuko yitwa rusuferi nkundira ubwire gato mugenzi ibya rusuferi rusuferi imana yari yaremye abamarayika bari uburyo bubiri abakerubi hamwe n'abaserasi bose ibaha umukuru yabaganza abaserukira imbere yayo akaba yari yitwa rusuferi byasobanura ubumarayika w'umuco yagenda ku mana agakurayo umuco maze uwo muco akaba ari wo acadana no ku bandi bamarayika ndagira ngo mugenzi ukurikirane ikigwa neza kugira ngo ushobore gutahura ushikane ku iherezo ryacu maze uno mumarayika ijambo ry'imana noneho muri bibiriya mwakiriya gice nari yimejeje kubabwira rivuga yuko ubwibone yari yibonye ubwenge bwiwe abushyira hasi akuze ubwibone no kwishima ubwiza bwiwe yaburutishije ubwenge imana yari iramuhaye kwikunda kwishyira hejuru nk'uko biranga abantu mwa kino gihe byahereye kuri uno mumarayika yaguye mu nyuma ahitamo kwitwa umugarariji iryo zina naryo mu yandi majambo risobanura satani amaze kubona yuko mu ijuru ata kibanza cy'umunyabyaha gihari yahisemo kwirukanga arahunga igihe mikayeli n'abamarayika biwe hariya mu byayishuri yohana igice cya cumi na kabiri bari bahagurutse kugira ngo baze bigwanire kugira ngo bashobore kwirukana icyaha satani hamwe n'icya gatatu cy'abamarayika bose baratibutse batibukira hano ku isi induru iravugwa mu ijuru yewe isi ibonye ibara kuko umugarariji kuko umubisha kuko ikigomeke ku mana kiyitibukiye acaza hano ku isi kubera yuko yari azi neza yuko imana yari yaremye ibiremwa abantu yaragerageje kuzunguruka ku yandi masi ariko ibiremwa bitacumuye abura isi yomwakira aca aza hano ku isi inyuma y'icyo gihe niho imana yari yihegeye guhishura isi nk'uko tubibona mu itanguriro igice cya mbere imana yari yaremye abantu bari uburyo bubiri umugabo n'umugore ibyanditswe byera bimbarira yuko yuko abamarayika mvajuru baraje kuri adamu hamwe na eva babigisha iby'ubugarariji bukomeye bwatangujwe n'uno muterubi yaguye ariko ubu akaba atakitwa umuterubi ukundi akaba atakitwa umumarayika ukundi ahubwo izina ryiwe n'umugarariji n'umugumutsi se w'ibibi byose uyu amaze gushika ku isi igikorwa cyiwe cy'ubugumusi cyo kwigarurira ibiremwa by'imana ntago yagihagaritse yagiye mu itongo rya edeni yegera eva hariya mu itangurira igice cya gatatu harabitwereka ukuntu icyaha cyaje mu inosi yacu rusuferi amaze kwitwa satani umugararigi yaciye aza hano ku isi agenda mu itongo rya edeni araraba kwiyerekana uko yari ari kubera yuko eva yari yarigishijwe iby'ubwumutsi bwiwe mu ijoro yarabonye yuko eva adashobora kumwumvira naho coba ari ikicucu kingana gute maze afata ingingo yo kwihindura mu nzoka yihinduye ikintu eva yakunda cyane kugira ngo ashobore kwigarurira umutima wa eva n'ingoga na n'ingoga ikigwa kivuga ngo ibanga ibanga ry'ubugarariye ibyanditswe byera nta handi bitwerekeza biratubwira ngo ubuhendanyi bw'uno muterubi yaguye ni ubuhendanyi bwo mu buryo bwinshi mu buryo bukomeye mu buryo butagaragara mu buryo bwo kwiyamika izera ntago ari mu buryo bwo kwambara amahembe ntabwo ari mu buryo bwo kwisiga ibintu byirabura hari ibintu bimenyerewe abantu bumvise ubudayimoni ni ikintu cy'igisizimye kiboneka nabi hari amafoto bakoresha mu kwerekana rusuferi nk'aho hari ikintu kibi cyane hari ibintu byinshi abantu bishyiramo bakiyumvira yuko umuntu akorera satani gusa yoba ari yamborerwa inywa inzoga hariya abantu babona hama kandi bakiyumvira yuko umuntu akorera satani ari uwoba yabishe abantu benshi gusa yamara mugenzi nagenda kubwire satani mu guhenda eva ntabwo ntabwo yiyerekanye ububi bwiwe yagerageje kwiyambika ishusho y'ubwizigirwa y'umunezero ishusho nziza inegereje n'akajwi keza eva ntiyashoboye gutora yuko ariko aravugana n'umugwanizi mugenzi ushobora kuzimira utabizi yuko uri kurazimira wibaza yuko uri mu nzira nziza ariko warazimiye kumbure ku mpera ya kino kigwa, ushobora kuzofata ingingo ikomeye mu buzima bwawe mugenzi ndagomba yuko noneho uno munsi wugururira umutima wawe yesu kirisito yinjire kugira ngo ushobore gufata ingingo ibereye mu buzima bwawe kubera yuko nta muntu n'umwe atozimira ijambo ry'imana rimbarira ngo iyo umuntu yanse ukuri imana imurungikira ubuzimire bumukoreramwo kugira ngo acike uwo gucirwa ku iteka si ngombwa yuko we wanka ukuri ahubwo ndagomba yuko ukuri maze ukuri wamara kukumva ugafata ingingo yo kukugendera ntibyagarukiye ngaho igihe adamu hamwe n'umugore wiwe eva bari bamaze gucumura ibintu byarakomeye ijambo ry'imana ryari ryavuze iki hariya mu itanguriro igice cya kabiri imana yari yabwiye bano babyeyi bacu ba mbere yuko igihe bacumuye bazoca bapfa igihano cyagomba guhabwa umunyabyaha rwari urupfu kandi imana ntiyirengagiza imana ntihinduka imana ibyo ivuze byose yaba yiteguriye kubishyika uhereye kera mu mutima w'imana yamye ari imana y'inyembabazi imana y'ubuntu imana irondera gukiza imana irondera kugira neza kubera ibyo byatumye idafata ingingo yo kurimbura abana babyeyi bacu ba mbere yamara yemera gutanga umwana wayo w'ikinege nk'uko yari yabisezeranye mu mugambi w'agakiza byose bitarabaho ngo abantu bose bazomwizera uhereye kuri adamu gushikana kuri eva ukabandanya no mwa kino gihe cyacu abantu bose bazomwizera baze bahabwa ubugingo budashira bitavuye ku bikorwa byabo ahubwo bivuye ku gutsindanishirizwa kubwo kwizera abantu bakagirirwa ubuntu niko ijambo ry'imana rimbarira maze adamu hamwe na eva bamaze kumva isezerano bagiriwe bahitamo kwizera yesu kirisito ibi tubibonera mu mwana wabo babyaye ubwa mbere hariya mu itangura igice cya kane kandi uwo mugore abana na eva kandi uwo mugabo abana na eva umugore wiwe nuko asama inda abyara kayini aravuga ati ndose umuhungu kubwuhoraho iyo bibiri ivuze ngo kubana n'umugore wiwe bisobanura kurarana cyangwa kurangura amabanga yabubatse kugira ngo hashobore kuboneka ikivamwo haboneka none ikivamwo ikaba ari yasamye hama havamwo umwana w'umuhungu kubera yuko imana ye abasezerano bateraniye yuko hazoza umwana w'umuhungu kubacungura eva aravuga ati uno muntu tumwita kayini bisobanura ngo turamubonye kubera yuko yari yizigiye yuko abonye umukiza yari yarasezeranywe yamara siko byagenze kayini yari nyuma imana yabongeye uwundi mwana wa mwana yitwa aberi kubera yuko aberi yaciye ahinduka ahinduka umworozi hamwe n'umuhigi maze kayini nawe yitaho iby'indimiro imana ibasaba gutanga ikimazi ariko imana ibasaba ikimazi kiva amaraso maze abamarayika kubera yuko nta kindi kintu imana yari yitayeho atari abantu bayo adamu hamwe na eva bari barigishije iby'umugambi w'abakiza n'ibyo gucungurwa kandi byari ngombwa yuko abana babo nabo babimenya bakabizirikana yuko hagomba kuboneka ikintu giseswa amaraso kugira ngo ikiremwa muntu gishobore gukira adamu hamwe na eva bayobowe na mpemu yera bashoboye kwigisha abana babo bino bintu yuko bagomba gutanga ikimazi kiva amaraso kandi gifite icyo kigereranya yuko hagomba kuboneka ikintu gipfa mu gishingo cya muntu kugira ngo umuntu ashobore gukira kayini yanse kumvira ino mburi yavuze ngo ikimazi n'ikimazi yiyumviriye yuko hamwe yosaba inka impene cyangwa intama mwene wabo mwene wabo yomusuzugura hamwe yogenda kumusaba ngo dukabe akemera guca bugufi mwene wabo yomusuzugura ibi nibyo byatumye hamwe n'ibindi byinshi biriwe ndodagura byatumye ikimazi cya kayini kidashobora kwemerwa imbere y'imana muri kayini habuze ibintu byinshi habuze guca bugufi habuze kwemera yuko akeneye agakiza habuze gutahura iby'umugambi w'agakiza muri kayini imana yarondeye uburyo yokiza kayini yanga kwemera amafuti ya kayini Yamara imana irayahakana iravuga ati kahini ikibazo cyawe ntacyo nakiye nakiye icyaberi abantu bo mwa gihe imana irondera kubakiza yama irajwe ishinga no kwerekana icyaha cyabo imana byamira gishinga yuko umuntu wese amenye icyaha aciwe kugira ngo agirirwe amahirwe agirirwe irake yihane kahini yari kuraba ukuntu imana yanse ikimazi iciwe suka imana itamukunda si imana yamwanga ariko imana icyo yarondera yarondera yuko kahini yihana akamenya icyo akwiriye gukora icyo ari cyo kubera yuko yari yakiriye satani mu mutima wiwe ibanga ry'umugarariji ryatangiye gusohokera muri we satani noneho yari arose ikirara cyako kubera yuko yanze kumvira imana yahaye icyicaro satani iyo umuntu yanze bamaze kumvira ukuri nabibabwiye ahitamo gukurikiza ikinyoma kubera yuko yahisemo kwibera ikigomeke ku mana afata ingingo yo kujya kure y'imana yahaye icyicaro satani satani asatangura kumukoreramo amuteza gukora ikibi gikomeye kitari bwigere kiboneka ku isi iki nacyo ni gusesa amaraso y'ikiremwamuntu asimbira kuri mwene wabo aramwica umuntu wa mbere yatanguye gupfa aba aberi nicyo bituma baza bavuga ngo umuntu wa mbere yatanguye yishe abantu benshi ashobora kuba ari kayini kubera yuko hari abantu bake hama aza kuba muri abo bantu bake yicamo umwe ugereranyije uyu yishe ukabishyira muri purisantaje wohava usanga n'amasinzi n'amasinzi yishe maze imana imaze kuvugana amajyambo amajyambo nawe imana iramureka gayini ava imbere y'uhoraho asezerera umuryango wiwe acika ikigomeke agenda mu gihugu kinodi maze kino gihugu kinodi yiyubakiramo igisagara icyo gisagara yibanira n'umugore wiwe abyara umwana amwita henoki maze mu nyuma kandi hariya mu itangura igice cya gatanu hatwereka yuko adamu yongeye gushumbushwa uwundi mwana w'umuhungu wakataraboneka usibye gusa yuko naho bibirita byerekana hashobora kuba hari abana b'abakobwa n'ab'abahungu bano adamu yabyaye nk'uko tubibona hano mu murongo wa gatatu y'uko yabyaye abahungu n'abakobwa abantu benshi bakunda kugira ikibazo ngo seti yakuye umugore hehe bakagira ikibazo ngo kayini yakuye umugore hehe ariko icyo tuzi tubona muri biriya naho hashoboye kudondagurwa kayini abeli hamwe na seti ariko ngo adamu mu myaka yabayeho yabyaye abahungu hamwe n'abakobwa batashoboye kuvugwa igitigiri icyo ikigwa kigendereye uno munsi kutwereka ni icyahe igihe runo rubyaro rwakomotse kuri seti rwakomeje kugirana isezerano n'imana murasoma kino gice kubandanya muzosanga yuko n'umusabyi w'imana nowa yakomotse muri uno muryango ariko kandi hano mu gice cya gatandatu hoho hatubwira yuko urubyaro rw'abakomotse kuri kahini nabwo nyine rwaragwiriye ha mu rubyaro rw'abakomotse kuri seti nabwo ruragwira bibiriya ngaha mwa kino gice yitwa urubyaro rwakomotse kuri seti nk'abana b'abantu kubera yuko bari baracitse ibyigomeke ku mana ntibumvire imana bari baragumutse umugarariji wa satani wari waramaze kubirinjira bari babaye abantu babi cyane abana b'imana nabo ryari ihanga ryari ryarakomeje amategeko y'imana kandi bakaba bagendera ku mpanuro z'aba sekuruza babahaye bari abantu bari baragiriwe ubuntu babana na ba sekuruza wabo kuko bararamba cyane bagashobora kuganira igihe igihe adamu ariko arabya ara igihe adamu yaba arikiriho urubyaro rw'ibisekuruza rwagiye rubaho maze rwashobora kuyaga na adamu adamu akarubwira ukuntu ibintu byose byagenze mu gihe abakomoka kuri kayini bobo batashobora kuronka zino mpanuro mbere n'aho bari kuzihabwa ntibari kuzumvira bapfira kubera yuko bari baracitse ibyigomeke ku mana imana yari inezerejwe no kubona umuryango w'abantu bayumvira mwakiro gike imana yerekana akabonge gakomeye kubera yuko runo rubyaro rwayo yari yarikurije rwagiye kwifatanya n'abapagani n'abakora ibizira n'abantu babi bakomoka mu muryango wo kwa kahini batangura guhana abagore n'abagabo imisore yo mu rubyaro rwa seti itangura kubona yuko abakobwa bavuka mu muryango wo kwa kahini yuko aribo bakobwa beza abakobwa hari ibintu biharawe mwakino gihe ngira ngo muramaze kubibona umukobwa yambara ipantaro yambara ijipo ngufi akerekana amatako akayashyira hejuru hari ukuntu abasore babona ayo matako bagaca biyumvira yuko ariwe afise amatako atukura wenyine ndagira ngo bino na karoni hanze kugira ngo mubitahure niko byagendera urubyaro rwo kwa seti batanguye kubona za jogo bakabona kubera yisize ibintu bitukura akisiga n'ibintu ku ngohe imishatsi ya defirige bagacabona yuko ari we mukobwa mwiza abasore bavuka mu muryango wo kwa kahini kubera yuko bambara pojete kubera yuko bambara za deshire kubera yuko bifashe nyine nk'abisi abantu bo mu rubyaro rwo kwa kahini nabo murabona abantu b'abakristo abantu basenga n'abantu bambara bakikwiza ibintu bya sitire bya novo moderne usanga bitabaraba cyane gutyo rero abantu batowe n'imana batangura kubona ibishukanyo bya Satani akoresha abantu biwe bagacabona yuko ari ibintu byiza ibi nibyo biri ko birakorwa no gihe abantu bari gukunda ibibi gusa ibintu bisekeje ibintu atakamaro bifite mu by'imuhemu ibintu ngo bigezweho da nibyo bakunda nibyo bari kwitwararika cyane mbere n'abitwa yuko batoranijwe bari kubijyamo nibyo byabaye mwa kino gihe cya nowa maze baragicanga baburire basi baze binjire basi baze binjire mu ruhongore baze binjire mu nkuge nabo bakire basi nowa atatangura kubaburira abantu banka kumva bagapfira mu cyaha cyabo ibintu byabaye mu gihe cya nowa nibyo bigiye kuba no mwa kino gihe abantu bari kuburirwa kandi umuntu wese atumva ngo yinjire uyu munsi yesu niwe nkuge yesu niwe bwato nowa ni twebwe yatumye kugira ngo dushobore guhamagara abantu base binjire muri we niho duteze ubuhungiro mu gihe ibintu bitera biba bibi duhamagarirwa kwinjira mu nkuge duhamagarirwa kwizera yesu kirisito kwemera kumugira ubuhungiro kumuhungiramwo kugira ngo dushobore gukira nyuma y'umwuzure hariho icyo ijambo ry'imana ritubwira ijambo ry'imana ritubwira iki riratwereka yuko kuri nowa nowa yabyaye abahungu babiri semu hamu hamwe na yafeti jafeti yabyaye tibari abyara na goronari kandi hemu nawe hamu yabyaye elamu ashuri na arani hamwe n'abandi bagiye bakomoka kuri bano bantu ariko kuri shemu shemu yabyaye kushi abyara mikarayini abyara hamwe na kanani ariko hariya mu muryango wa kushi kushi yabyaye seba abyara rama abyara na nimurodi rama yabyaye sheba abyara Dajani. rero ibi dushobora kubisoma hariya mu gitabo cy'itanguriro igice cy'icumi muri mu muryango wa kushi ukurikiye ugahera kuri nowa ukaza kuri shemu ugaca ukaza kuri kushi kushi yaciye abyara umwana bitwa nimurodi nkundira turabe icyo bibiliya ivuga kuri uno mugabo nimurodi uyu mugabo nimurodi yabayeho mu gihe cya kera yari umwuzukuru wa nowa nimurodi bibiliya ivuga reka dusome hariya mu itangu cy'icumi ku murongo w'umunani dushikana ku murongo w'icumi kandi kushi yabyaye na nimurodi uyu nimurodi niwe wa mbere yabaye cihabugabo mu isi yari umuhigi w'agahebuzi imbere y'uhoraho bituma acibwa k'akagani ngo ni nka nimurodi yari umuhigi w'agahebuzi imbere y'uhoraho uhoraho ubwami bwiwe bwa mbere bwagarukira ibaberi no muri ereki no muri akadi n'i karune no mu gihugu cy'ishinari itanguriro igice cy'icumi ku murongo w'umunani gushikana ku murongo w'icyenda murodi, ibyanditswe byera bitubwira yuko yari umuhigi aba umuhigi w'agahebuza gakomeye cyane kugeza n'aho akigwa ku mugani ngo ni uzoha vuba nka nimurodi yabaye umuhigi w'agahebuza imbere y'uhoraho kuba umuhigi ntabwo ari ibintu byoroshye ngaha byari ko biravugwa kumbure abantu benshi bari barabaye ubuhigi bari barabaye abahigi yamara rino jambo ibibiri irafise impamvu ari iryo yakoresheje yahereye mu guhiga inkoko ahaduga agenda guhiga inka agenda guhiga ibikoko byo mu ishyamba ingeregere hamwe n'ibindi ariko ntabwo yagarukiye ngaho ndagira ngo dusesangure neza twumvirize icyari cyo ni murodi murodi ninde mu by'ukuri ni murodi n'uwahe mateka ni murodi yabyawe na kushi twamaze kubivuga ni murodi amaze kubura se wiwe igihe kushi yarahejeje gupfa ni murodi yaciye asimbira kuri nyina amugira umugore wiwe aramucura amugira umugore wiwe nyina wiwe yari yitwa nyina wiwe yari yitwa semiramisi maze amugira umugore wiwe akora ibikorwa bibiri kwitwa nyina wiwe akongera agakora ikindi gikorwa cyo kwitwa umugore wiwe hama uyu kandi nimurodi yari yishe abayuda batari bake nk'akarorero twovuga esawu umuhungu wa yakobo nako umuhungu wa isaka mwene wabo na yakobo uyu igihe yari agiye gupfa igihe ni nimurodi yari agiye gupfa yapfuye urupfu rutunguranye cyane ariko twavuga yuko yadakuze cyane ava ku kwicwa ubuhigi busanzwe ahubwo araduga kugeza n’aha agenda kwigeranya n'imana aca yiyitwa ngo imana y'izuba deni soreye yavuga yuko ari wategeka ibirere hamwe n'ibindi byose ari we abitegeka nimurodi yari umuntu ahambaye cyane mu gihe cyiwe niwe yubatse ubwami bwa mbere kumbure tugiye kubibona mwakiro kino cigwa nimurodi niwe yabaye kihabugabo ku isi kuba bibiri ivuga ngo yabaye umuhigi w'agahebuzi imbere y'uhoraho bibiriya ibiri kirerekana ukuntu yakuze akarondera kwigereranya n'imana babayeho bose ku isi yabaye uwa mbere uwo ni we yatanguje baburoni niwe kandi yubakishije umunara w'ibaberi turu de baberi niwe yatanguye imigambi akoranya abantu biwe yatwara kugira ngo bubake umunara w'ibaberi niyo yagiye irimbura amahanga baberi ikanabohera abatuye ku isi bose gucika abayoboke bayo bihakane imana ijambo nimurodi mu gihe burayo risobanura canke bavuga ngo marade rino jambo risobanura ngo uwigomese ikigomeke, mu kirundi nyezina ni nk'ikiroberi umuntu aforoma ikiroberi niko risobanura ni koko ni murodi yaragwanije imana cyane yabaye ikigomeke ku mana itangura igice cya mbere ku murongo wa mirongo ibiri n'umunani imana yavuze iti mugwire mwuzurisi ibibwira ababyeyi bacu ba mbere nk'uko twabibonye mu kigwa cyacyo cya mbere Ni murodi wewe bariya abantu biwe ati bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara udushyikira ijuru kugira ngo twirongere itsina rya rurangiranwa toye gusabagira mu isi yose itangura igice cya cumi na rimwe ku murongo wa kane nimurodi yatanguye kurwanya ibyiyumviro by'imana murazi neza yuko ejo twabonye mu kigwa cyacu cya mbere yuko rusuferi yarondeye ukuntu yokura agashyikira ku ntebe y'imana umuserukizi wiwe ku isi yarabonetse yabaye nimurodi wa mutima rusuferi yari afise mu ijuru yawuzanye muri nimurodi maze nimurodi ategeka abantu yatwara icyo gihe ngo bubake umunara bashikire ijuru maze bazoze barahagarara kuri uwo munara bategeke isi bitwe rurangiranwa abari wategeka amajuru abari wategeka ategeka ibya kabiri ku isi ni kuvuga ngo abe ikintu gihambaye cyane ku isi ikindi nacyo imana yo yavuga ati abantu bagomba gusabagira bagakwira isi yose we waravuga ngo toye gusabagira ahubwo twigumanire hamwe abari njyewe nshirika imana yanyu ndabategeke nimurodi yari mubi bikabije dore ibindi bintu yakoze yaracuye nyina ibi nabivuze yitwa semiramisi aba nyina yongera aba n'umugore wiwe nyina rero igihe nimurodi amaze gupfa agapfa urupfu rutunguranye wa mugore wiwe akaba na nyina yatanguye kwamamaza inkuru z'ibinyoma avuga ko ni murodi ariho mu buryo bw'imhemu atakene tiresipirituwere yerekana ishami ryanaze ku gishyitsi cumye avuga ko byabaye mu ijoro kandi ko ari gihamya kimenyekanisha yuko nimurodi akiriho buri munsi mukuru wo kwibuka nimurodi ngo nyina wiwe umugore wiwe yaza kureba icyo giti maze bakahashyira amaturo uko niko uwo mugore yatanguye kubesha yigira rurangiranwa ndagira ngo bagenzi muhatahure hano hantu neza bashizeho niho kino gihe niho hatanguye kuvuka ubupagani bwa ruhebwa umwami w'ubupagani mwamaze kumwumva yuko ari nimurodi yiyitwa umwami w'izuba diye disoreye bwiwe yari umwami w'agahebuza ariko amaze gupfa nyina wiwe akongera akaba n'umugore wiwe niwe yaciye agira ijambo rikomeye kandi ndagira ngo na hano hantu muhatahure neza yabaye kubera yuko nimurodi yatwaye nyina akaba umugore wiwe ni kuvuga ngo nimurodi yasigaye akora ibikorwa bibiri akora igikorwa cyo kwitwa umugabo w'uwo mugore agakora n'igikorwa cyo kwita umwana w'uwo mugore mu yandi majyambo nimurodi yakoze igikorwa cyo kwitwa se wiwe akitwa n'umwana ndagira ngo hano hantu muhatahure birakomeye cyane rero maze igihe nimurodi amariye gupfa bashyizeho igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri kugira ngo baze birama bibuka nimurodi ubwami bwiwe ntibuze bwigere bwibagirana hano ku isi gusenga umwana na nyina murumva yuko byari bitanguye gusenga umwana hamwe na nyina byakomeje kuba karanda mu isi mu bihugu bitari bimwe n'indimi zitandukanye icyo kigirwamana cy'umwana na nyina byagiye byitwa isi isi na orisi muri aziya bakitwa zibere na de na de yusi iroma ya gipagani ni forutine cyangwa jipiteri pire ni kuvuga ngo nimurodi seminari semiramisi babaye ibintu bihambaye ku banyamahanga babaye ibintu bihambaye ku bapagani batanguye kubasenga nk'imana maze nimurodi bakamusenga bakongera bagasenga na nyina wiwe ariko kubera yuko semiramisi ari yasigaye kubera yuko semiraminsi ari yasigaye ariko nimurodi wewe akaba nimurodi wewe akaba yari yapfuye amategeko yo kuramya nimurodi yasigaye atangwa na nyina aha haba igihe nimurodi nakoze usubiye inyuma y'abagihari abantu baza baca kuri nyina kugira ngo bashobore gushikira nimurodi kubera yuko byari byoroshye yuko semiramisi abarira ikintu nimurodi akacumvira kubera yuko ubwa mbere yari nyina wiwe ubwa kabiri yari umugore wiwe bigaragara yuko nimurodi nk'umwami w'abami ahambaye yarakunda uno mugore mu buryo budasanzwe abantu benshi baca kuri uno mugore kugira ngo bashikire nimurodi igihe nimurodi amaze gupfa abantu bari basigaye bizera bakurikiza ibyo uyu mugore ababwira byose kubera yuko yiyitwa yuko ari we muserukizi wa nimurodi amuvugira nimurodi ari mu buryo bw'impemu ikindi kigeretswe ko niwe yari yabyaye imana nimurodi imana zuba nimurodi ni kuvuga ngo yari yitwa nyina w'imana byari bitandukanye no kumwitwa semiraminsi asanzwe ahubwo abapagani bakomeje kumwitwa nyina w'imana gusa no mwa kino gihe nicyo gituma muzobona ibishusho byinshi mu bihugu bitandukanye ahantu henshi by'umwana by'umugore afise umwana by'umwana na nyina nta handi byerekeza atari guha agaciro nimurodi nimurodi yavuye aba ikintu gikomeye apana guhaha no guhiga gusa mu ishyamba yabaye umwami w'agatangaza mu mateka y'isi ibinyamakuru byinshi hamwe n'abakomeye benshi ibikorwa mu buryo bwa gipagani mu bantu bose baramya satani abantu bose bahakana amategeko y'imana bose nta handi bafise isoko atari mwabuno bw'umunsi bwa nimurodi nyina wa nimurodi kubera yuko ari we yavuye mu nyuma afise agaciro gakomeye gusumbya nimurodi mwa kino gihe nicyo gituma muzobona mu madini amwe amwe baha agaciro mariya kubera yuko igihe ubu kumbure ibi tuzobiraba mu kigwa cyacu kizokurikira aho tuzoba turi ko turiga cyane ku byerekeye noweli nuweri ariko nkundira mugenzi mvuge gusa kino kintu gito igihe ubupagani ubukirisi bugiye kwifatanya n'abapagani baciye bafata barabatiza nimurodi bamubatizamo yesu hama mariya bamubatizamo semiramisi nyina wa nimurodi gutyo nimurodi agakora ibikorwa bibiri kwitwa yesu no kwitwa imana igihe akora igikorwa cyo kwiyitwa se wiwe aba ariko arakora igikorwa cyo kwiyitwa abakirisu bagifata nk'igikorwa cya data wa twese mu gihe yitwa umwana wa semiramisi bamufata yuko ari yesu umwana wa mariya semiramisi nawe bamufata yuko ari nyina w'imana nigeze gusoma ikinyamakuru kimwe cya ekereziya gatolika mu nkundire bishyitse bibaye ngombwa yuko nshyiramo ekereziya gatolika muga ntabyo nagomba ni uko icyo kinyamakuru gusa nasomye ari icyabo bari baranditse bavuze ngo bavuga yuko ari nyina mariya ari nyina w'imana mu yandi majambo ubushobozi afise yabukuye muri mariya kubera yuko niba yesu ari imana hama mariya nawe akaba yabyaye imana ni kuvuga ngo muri mariya hariyo ubushobozi burema imana ibi nibyo bari kubarerekana. ibi rero nibyo ndiko ndababwira ubushobozi baha mariya bo mwa kino gihe mu buryo kuko bafashe semiraminsi batora bya bishusho nyine abapagani bakoresha barabizana ariko gusa barabibatiza ati wewe wiswe mariya kumbure tuzobigaruka ko bino neza cyane abakobwa benshi batuye ku isi baratoye amasire ibyo bitwa ukuntu basokoza imishatsi hamwe n'ibindi byose ndi kuvuga abakobwa batizeye yesu ba mu buryo bwa gipagani bose bakoresha ibintu bya semiraminsi ibyo bambara mu izosi ukuntu basokoza imishatsi kwambara ubusa byose ni ibintu byakogwa na semiraminsi umugore akongera akaba nyina nyina wa nimurodi amazu menshi yo mwa kino gihe arubakwa nkujya munara w'ibaberi mbere n'ibindi byinshi birakogwa cyane mwa kino gihe mugenzi ndaguhamagarira gufata ingingo ubu umaze kumenya iyo ubupagani bwavuye kumbure hari ibindi byigwa byinshi wo kwiga ushobora nawe guca wishyira mu buryo bwa muntu cyane mu buryo tubayemo ugashobora kumenya ibintu byinshi kwa kino kintu iyo dusubiye muri kahise kugira ngo tumenye ukuntu ubupagani bwavutse duca dusanga imigwi y'abafurimasoni imigwi y'abajezuwite imigwi y'abantu bakorera mu buryo bw'igwihisho biyerekana yuko ari abantu batunganye mugabo bagwanya imana yose ifise inkomoko kuri nimurodi no kuri baburoni yo mu gihe cya nimurodi baburoni yo ku munara w'ibaberi niho byose bifise inkomoko haba uburyo bakoramo inkofero z'abami nizo birakorwa no mwa kino gihe twovuga ibintu byinshi ni kuvuga ngo igihe satani yari amaze gutanguza intambara mu ijoro aha ntanze nzezime ubugumutsi bwiwe yarabuzanye buca muri eva ariko bupenetera buza muri kahini amaze kubona ibyo mu rubyaro kwa kahini byase barimbutse mu gihe cya nowa yarondeye uwo mwakira maze murodi, aramwakira intambara ikomeye ya satani yaje kugaragarira muri nimurodi abantu bose bagiye bahere abantu bose base kumvira imana bagiye bahererekana nemurodi aragaba urunganwe rwamukurikiye urunganwe nabwo ruraga abandi barukurikiye na cyane cyane murumva yuko byari mu buryo bwa politike eh, cyane mu buryo bw'intwaro wasanga kenshi ari ibintu ibintu bya nimurodi hamwe n'abapagani kubera wasanga ari abantu b'abakire kandi bahambaye baba ibwami nicyo gituma kubera yuko roma ya gipagani yaje gukomera hamikaba ubwami bukomeye ariko kandi ubwami budatandukanye n'ubwami bwa nimurodi wo mu gihe cya kera abapagani hamwe n'ibigirwamana byose byasenzwe mu gihe cya kera byahavuye bizanwa i roma muri ubwo buryo roma ibatizwa izina ryo kwitwa roma ya gipagani inyuma hahavuye haza igihe cy'umwijima mu gihe cya constantino amaze kubona yuko ubu amaze kubona yuko kugwanya abakristo ari ikintu gitoroshe yahavuye yemera ko umukristo ibi mwese murabizi muri iyi sitwari hama amaze kwemera ko umukristo aca yegurira isengero ubutware bwiwe haca haba ikintu cyo kukivanga barakivanga gutyo roma irakizwa irabatizwa roma ihabwa izina ryo gukundwa ko ngo roma ya gipagani yitwa roma ya Gikristo imigenzo n'ibigirwamana n'ibindi byose byakorwa n'abapagani abapagani ntabwo bemeye yuko bihebwa ahubwo aha byarabatijwe gusa byitwa amazina aboneka muri bibiriya nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya daniyeli ni gice cyaho shindwi aho umumarayika yasiguriye daniyeli cyane cyane iby'igikoko cya kane mugenzi uku niko byagenze mu gihe twiga byo mwa gihe dukwiye kuzirikana dukwiye kuzirikana bino bintu hama kandi niba ubupagani bwaravutse impera n'imperuka buzorimbuka umuntu yifatanya n'ubupagani azopfana n'ubwo bupagani bwiwe yesu agiye kuza vuba kugira ngo atware abantu biwe abemeye kumwizera batifadikanije n'abisi batifadikanije n'imigwi igwanya imana ata kintu na kimwe bifadikanije nayo ahubwo baba biteguye kumvira imana uko ivuze kose bagendera ku nyigisho nzima y'ukuri ya bibiliya yesu agiye kuza kugira ngo abagororere abahe ibyo byasezeranywe nabyo n'ubugingo budashira kandi kugira ngo ashobore gutanga ibyo byose nuko azobanza kurimbura icyaha yesu agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha cyiwe ariko abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi nawe fata ingingo yo kwizera yesu kirisito bicitwa uno munsi mwakire ijambo ijambo ry'imana ikiganiro gishyikirizwa na jimmy nishimwe yaje kuba imbohe ya kirisito kubw’ubutumwa bwiza ku kwamamaza ubutumwa bwiza ufise icyo ubaza cyane wifuza gushyikiriza iki cyane kiriya ushobora kwandika kwa zino nimero zikurikira watsapu cyane telefone isanzwe mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani magana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani magana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda ibiganiro nk'ibi biraboneka ku zindi mbuga ngukanabumenyi facebook hamwe na youtube mu buryo bw'amavideo wandika mu gihugu cy'ibyiza mu kumba kagenewe kurondeza ucushikira kuri page cyangwa kuri sheni ya youtube icako kino kiganiro ibi kandi ni nk'uko ushobora gukoresha google muri motezo recherche ya google ukandika mu gihugu cy'ibyiza gugore ine mashine enterija ica iguha urutonde rw'ibiganiro byose hari biri kuri fesibuke haba ibiri kuri yutube wewe ukihitiramwo ikiri bukorohere neza yesu akugirire neza aguha umugisha kandi aguhe kwaba umwizera ibihe byose gushika dushikanye mu bwami bw'imana yaduteguriye mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen